Ну ладно, потом узнаем, что это значит. Love. Love. Это Talk. Talk. Это значит тонкая. Love. Love. Silly. Silly. Два. Вот до сколько. Нам. Хорошо. Ты алфавит учишь, да, английский? Ну что, не нажимается? Нажимается на что ты здесь это? Чешется, да? Да. Угу. Тихонько. Ну, нажимай на эту вот буковку. Ну, на какую? Ну, вот на эту, ты же сказала, вот на эти буковки нажимать. Ну, на эту. Ну, давай. Что это за буковка? М. А. М и ну. С. Да, ну давай. Как она? М. М. Мэн. Man. Team. Сын. Comb. Я эти слова. Team. Team. Не могу говорить, легче я говорю. Да? Ну, что научишься? Ты же маленькая еще. Кам. Мнемоник. Мнемоник. Ой, надо чуть-чуть на подмене. name, Нейм, name, нейм, name, нейм, rain, вейн, rain, вейн, sing, сен, drink, динк, column, колом, money, мане, Кендем. Нравится? Ты будешь у меня знать английский язык. Это английский язык? Да, внученька. Нет, это буквы английские. Это правильно, это буквы английские. Что? Л. Ну, я сказали Л. О. А посмотри, как он не говорят. Так не сказал, угу. правильно? Как да, он? правильно. Офис. Офис. Офис, это значит в дом зашли. Ты умница. Это помещение, офис. Офис. Офис. Как красиво звучит, да? Knowledge. Knowledge. А это красиво? Да. Ocean. Ocean. А не красиво? Красиво. получится это? No. No. Нет, no, это значит нет. Серьезно? Ты да, думаешь? нет, не хочу лезть. Ты думаешь? Да. Ну, я тебе не могу ничего подсказать, не знаю. Коф. Коф. Кофе. Нет, это какой-то не кофе, зайка. Коф. Кофе. Ну, похоже мне. Oak. Да. Видишь? Oak. Ок. No. Нел. Нел это значит нет. Да? Да. Сейчас нет. No. No. Toe. Toe. Все уже почти чуть-чуть добралась. Конечно. Да не задобралась, да? Mm. Ну, хорошо. R. Это не R. Ну, R. попробуй. P. P. P. Это же английское, внученька. P. P. Пить это значит сорт. Да, это... Сова. Сова. Шлеп. Шлеп. Шлеп. Шлеп. Шлеп. Шлеп. Шлеп. Шлеп. Telephone. Telephone. Telephone. Pen. Pen. Как? Pen. Pen. Map. Pen. Map. Map. Pharmacy. Pharmacy. Ты слышали, кто-то стучал? А, стучат они постоянно, стучат. Чучка. Почему? Не знаю, не могу тебе. Ну, ты так некрасиво говоришь. Почему? Ну, разве можно так говорить? Клев. А, нет, ну давай. Как там? Клев. Что дальше? Клев это клев, это значит клев идет на ноге, на руке и на лице. <laughs> На всем Барабулочка ты моя родная. Ты моя барабулечка. Pen. Pen. Map. Map. Pharmacy. Pharmacy. Graph. Graph. Stephen. Stephen. Supper. Supper. Schlep. Schlep. Слега, блядь. этот слег. Наверное, нет, внучечка. Телефон. Телефон. У, ой, о, и Да? Question. Question. Мозг. Мозг. Мозг. Да? Помнили в голове мозг. Ой, как у тебя много мозгов в твоей голове. Да. Какие Один, два, тебя... три, четыре, а, пять. Так много. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И на ногах, да? И на ногах. Семнадцать, хорошо. Их семнадцать. 17 мозгов у тебя, да? Да. Хорошо, я согласна. Q. Q. Question. Question. Mosque. Mosque. Letter is a good Queen. Queen. cutter cutter <gasps> Вот я не знаю эту О, букву. она тут и вот тут вот. Да, конечно. и велк. Умница. Умница. Уже слов нету какая, что у меня умница. Смотри. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Смотри, сколько я уже посчитала. Молодец, как Смотри, много ты уже... я уже... Да, выучила. Угу. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, семнадцать, девяносто, двенадцать, семнадцать. Ой, девяносто. Вот, дай это. Ну, давай. Все? А. А. Rice. Rice. Carrot. Carrot. Friends. Friends. Я вот тут вот нажимаю. Конечно. Friends. Friends. Force. Fuß. Flour, flour. Flour, flour. Rice. Rice. Carrot. Carrot. Start. Start. Cure. Cure. Grower. Grower. Умница? Не то слово. Не то слово. И нет у меня слов, чтобы рассказать. Какая ты у меня умница, разумная. Умница, потому что я все буквы посчитала. Конечно. И Вероничка учит тоже буковки. Такие же? И Сашенька и такие же, да. Бабушка им купила такую программу. Все у меня будете умненькие. S. S. Lesson. Lesson. Science. Science. Washing. Восемь. Sugar. Восемь это значит. Значит, да? Washing. <laughs> Восемь. Восемь. Не голова, один розу. Сюда. Sugar. Ста. Шу.